हेलो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चार दिनों बाद इंडिया ग्रेट फेस्टिवल के दौरान आप लोगों को सबसे बड़ी डील मिलने वाली है अमेज़ोन पर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी सस्ते होने वाले हैं मात्र चार दिन आप लोगों के पास बचे हैं उनतीस तारीख से स्टार्ट हो जाएगी ये सेल चार तारीख तक ये सेल चलेगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये अट्ठाईस तारीख को उन लोगों के लिए रहेगी जो अमेज़ोन प्राइम मेम्बर शिप ले रखी है जिन्होंने तो क्या इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाला है ख़ास क्या चीज़ है जो आप लोगों को ख़रीदना चाहिए या क्या नहीं ख़रीदना चाहिए मैं आज आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये ओवरव्यू इसके अंदर आप लोगों को हर एक चीज़ मिलेगी अमेज़ोन और अगर आप लोगों के पे डेबिट कार्ड या credit card plus Bajaj Finance या कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिस पर आप लोगों के एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जो कि दस परसेंट से ले पाँच परसेंट तक का होगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो कि आप लोगों को मनी ट्रांसफ़र या इन सब चीज़ों पे मिलेगा तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम स्टार्टिंग के तौर पे कुछ बैंकों को लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते ओवरव्यू एम आई की पचास इंच टी ये भी आप लोगों को ऑफ़र में मिलेगी ये देख सकते हैं आप लोग अगर आप पे डेबिट कार्ड है तो आप लोगों को नो कॉस्ट ई भी एक ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है अगर आप लोगों को फ़ोन लेना है तो फोर्टी परसेंट तक का ऑफ़ है इस डील पर जो कि आप लोग को मिलने वाला है और यहाँ पर ये देखिए आप लोगों को कुछ आ, जो स्पेसिफिक मतलब ये देख सकते हैं आप लोगों को कुछ हाइड कर रखा है यहाँ पे कि आप लोगों का लास्ट प्राइस कितना होने वाला है यहाँ पर डील पर आप लोग यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दो डिजिट है इसका मतलब ये मात्र हज़ार रुपये में नौ सौ निन्यानवे रुपये में ये बोट का आप लोग को टू फिफ्टी फाइव ईयरफोन मिलने वाला है ब्लूटूथ ईयरफोन और यहाँ पे देख सकते हैं और भी काफ़ी ऑफ़र है कमाल के ऑफ़र यहाँ पे आप लोगों को चलने वाले हैं ये देख सकते हैं अगर आप होम अप्लाइंसिस में जाना चाहते हैं तो आप लोग 60 परसेंट तक का ऑफ़ मिलेगा टीवी अप्लाइंसिस में ये भी आप लोगों को अच्छा परसेंट डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे फैशन पे देख सकते हैं आप लोगों को नब्बे प्रतिशत तक ऑफ़ है यहाँ पर <clears throat> आप लोगों को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स प्यूमा वगैरह इन सब पे कैशियो की watch flat ten percent off यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अमेरिकन टूरिस्ट बैग वगैरह काफ़ी प्रोडक्ट हैं आप लोग ख़रीद सकते हैं इसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ग्रोसरी के ऊपर जाएँ तो ग्रोसरी के ऊपर भी आप लोगों को काफ़ी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट है अगर आप लोग को इनमें से कुछ भी ख़रीदना है तो मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा वहाँ पे जाके आप लोग आसानी से ख़रीद सकते हैं कृपया करके एक बार लिंक ज़रूर चेक करें अगर आप यहाँ पे ग्रोसरी पे देख सकते हैं एट्टी परसेंट तक का ऑफ जो ये आ, फेस्टिवल ऑफ चलने वाला है आप लोगों को जैसे कि आप लोगों को पता है उनतीस से चार तक का है लेकिन ये प्राइम मेंबर के लिए एक दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है स्पेशली और कुछ प्रोडक्ट उनको और भी छूट मिलती है यहाँ पर देख सकते हैं हर एक प्रोडक्ट को यहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है तो और और भी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को और भी वीडियो बना के देता रहूँगा इन चार दिनों में अपडेट देता रहूँगा मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या आप लोगों को परचेज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और लिंक में एक बार आप लोग ज़रूर चेक कीजिए अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग